No niin, morjes. Me ollaan täällä tota, järkeä ja tekijänoikeuslakiin aloitteen, aloitteen tota, liittyvän taidennäyttelyssä. Ja täällä on Frost Rise Crispy's Kids Happy Moment. Ja täällä on itse taiteilija paikalla. Moi, kuka sä oot? Kyllä, mä oon Jani Lenne. Terve. Okei okay, Jani, kerro pikkasen tästä teoksesta. No siis ideahan tässä näyttelyssä suurin piirtein kai oli, kun mulle kerrottiin, että tota, tästä nyt rinnastetaan kaksi rikosta, jotka on suurin piirtein rangaistuksiltaan sama arvosi, eli tämä tekijänoikeusrikkomus downloadauksia, muutamia biisejä netistä. Ja sitten tota, sama rangaistus tulee sitten, kun mun pitää lukea sitä, seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta henkilöltä. Niin, tota, mä en muista mikä se oli se, se varsinainen tota, rangaistus, mutta kyllä siitä ihan vankeutta tulee, jos nuorelta ihmiseltä, alaikäiseltä ilmeisesti ostaa seksuaalisia palveluita. Ja tässä on tota, nyt, tämä on tietenkin puettu tällaiseen vähän tota, no, ikävään koomiseen sävyyn ja laittoi tällaiseen Krispies pakettiin vielä. Että, että, että, en tiedä. Se on kiinnostava kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Alright. Miten sä, äh, sä oot tähän aloitteeseen tutustunut kanssa, niin tota, äh, mitä sä oot siitä mieltä? No siis mä oon allekirjoittanut se itse asiassa joku aika kauan sitten, mutta milloinkohan tää oli? Mä, kävin allekirjoittamaan jotain muita aloitteita siellä ja sitten mä löysin, mä tsekkasin ne kaikki läpi, niin mä löysin tämän sieltä ja tota, sitten varmaan olisiko siitä puoli vuotta vaikka. Niin, niin tota, siis hieno homma. Kyllä mä, mä tietenkin taiteilijana on siitä vähän radikaalimman muutoksen kannalta, mutta menkää nyt tällä tällaisen lievemmällä versiolla aluksi. Selvä peli. Kiitoksia. Kiitos.